Atención, lo que están a punto de ver es totalmente falso y por muy impactante que pueda ser, no lo crean, definitivamente no lo crean. Es ciencia ficción. ¿En serio? Sí, no sé, siento que puedo a algo. Igual, se ve un poco miedo. Muy bien. A ver, agaché con la cámara, creo que ya enfocó. A ver, creo que ya está bien. Vamos a ver cómo se ve así. Está la luz. ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Iván y pues estamos en un lugar supuestamente embrujado. Son aproximadamente las 10.53 mm, de la noche. Como podremos ver, esta es una construcción bastante vieja. 10.53 de la noche. Y pues toma el rumor que aquí suceden cosas extrañas, ruidos y demás. No mames, güey. No mames. ¿Algo se cayó? No mames, es que... Se te cayó... No, güey. No, no sé qué pedo. A ver, vamos a ver. A ver, a ver abre el cuarto, güey. como pudimos apreciar, algo se cayó, no sé qué fue, pudo estar desacomodando, pero francamente lo eh, dudo mucho, me gustaría poder pasar, pero se ve un poco peligroso el asunto. Voy a dejar todo esto en su lugar. desde <laughs> aquí, ya me estoy poniendo nervioso, no voy a pasar algo y... tú quieres venir a grabar aquí. Mames, que pedo. Oye, qué pedo con el luz, No, no, no sé qué está pasando. Oh, Dios. No. Oh, espera. Ah, ya. Creo que ya está. Oh, no. qué pedo. No puedo creer lo que acaba de pasar. No hay que volver a hablar de esto en este video. Estoy de acuerdo. Vámonos de aquí. ¿Te parece una cerveza? Vamos.